Hello pendwa, karibuni katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu, na video yangu ya leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza hina nyumbani. So without further ado, let's get to the video. So mahitaji yako ni unga wa ngano, utahitaji majani ya chai, utahitaji sukari na pia utahitaji kitu ambacho ni cha chuma ili kuweka ndani ya sufuria Kwanza kabisa tutaanza kuchanganya majani ya chai pamoja na sukari. Ukishamaliza kuchanganya, sasa hivi utachukua hicho kikopo cha chuma. Sasa hivi nitaenda kuandaa mchanganyiko. Um, ninatumia sufuria ambayo imeshaharibika kwa sababu ukitumia sufuria ambayo ni mpya itaenda kuharibika. Kwa hiyo tumia sufuria ambayo hauitumii. Changanya mchanganyiko wako vizuri, alafu weka pembezoni mwa mwa hicho kikopo ambacho umekiweka hapo katikati. Ukishamaliza hapo, kama mnavyoona, hivyo ndio inavyoonekana. Utabandika jikoni, alafu utafunikizia na kitu ambacho utaweza kuweka maji ndani yake. So unaweza ukatumia sufuria. Alafu sasa hivi utawasha jiko lako na kuacha maji yako yachemke. So kama mnavyoona hapo, maji yetu yameshachemka, itachukua kama dakika kumi. Hakikisha unapofunika sufuria lako, hewa haitoki nje, kwa sababu ule mchanganyiko unauhitaji, unatakiwa uende ndani ya kile kikopo cha katikati. Kwa hakikisha ukifunika hakuna hewa yoyote inayoenda nje, ili uweze ukapata ule mchanganyiko wako. Kama unavyoona mchanganyiko wetu uko tayari. Nikimaliza hapo sasa hivi nitaenda kuongezea unga wa ngano. Nitachanganya. Kisha nachanganya vizuri. Mchanganyiko wako ukishachanganyika vizuri, utaongeza limao Alafu sasa hivi utaenda kuchora mchoro ambao unaupenda. jamani, mimi sio mchoraji mzuri, kwa hiyo mtanisamehe. out again. It's a redskins. nitakamulia limao kwa juu na kuacha ikauke. Na baada ya kukauka, nitaosha tu mkono ili niwaoneshe jinsi ilivyo. not a game, it's a redskin. Hii ni siku ya kwanza baada ya kupaka hina kama mnavyoona imekolea vizuri kabisa. Na hii ni siku nyingine baada ya kupaka hina, yani ukilala nayo usiku inakolea hivi. I hope mtakuwa umeenjoy hii video. Kama umeenjoy hii video, usahau kunipa like, usahau pia ku share hii video na marafiki zako, na tutaonana kwenye video nyingine. Bye.